Ehm, katoen heeft 10 à 15.000 liter water nodig om op het land te groeien en hennep maar een paar honderd liter. Katoen heeft vreselijk veel insecticides en pesticides nodig. En hennep is dus gewoon onkruid, dat groeit tegen alles op en heeft het niet nodig. En dat maakt het ontzettend veel duurzamer. Daarbij komt ook dat de, de hoeveelheid vezel die je per hectare aan hennep kan eh, kweken, is ongeveer het dubbele dan van katoen. Dus je bespaart er ook heel veel land meer mee. Dus Water, chemicaliën en land. Sowieso qua footprint is het, omdat het dichterbij geproduceerd wordt. Maar ook uh, hennep is extreem eh, makkelijk biologisch te telen. Omdat, eh, omdat het snel groeit en daardoor onkruid onderdrukt. Dus je hebt eigenlijk bijna geen bestrijdingsmiddelen en zo nodig. En het verwerkt eigenlijk heel erg makkelijk. Daarmee is het een stuk milieuvriendelijker. Daardoor is het efficiënter Uh, hennep kan overal groeien. Eh, en wij laten het gewoon groeien in de buitenlucht, uiteraard. Maar het is een speciale soort hennep. Het is industriële hennep. Die bevat geen zogenaamde THC, het spul waar je stoned van wordt. Dus het heeft helemaal geen zin om die toppen eraf te halen. Maar in het verleden is eh, ook door de, de, door de marihuana-achtige sfeer om, om hennep heen, is hennep verdwenen. En, eh, maar ik denk dat het weer terugkomt. Maar vroeger werd het eigenlijk standaard gebruikt voor eh, spijkerbroek. Vanuit Amerika werd het eh, vooral voor kleding die als werkkleding gebruikt moest worden. Het is ook heel erg sterk. en hier ook. En ehm, ja, vooral, eigenlijk vooral werkkleding en spijkerbroek. Veel verder is het ook eigenlijk niet, niet gekomen als dat. Terwijl nu, dat komt ook omdat uh, Stexperium meewerkt die gebruiken daar een stoomexplosiemachine voor, waardoor de vezel heel erg zacht wordt. Dus die toepassingen van ruige stof die er heel sterk moet zijn, die kan nu veel meer verfijnd worden. Dus er wordt een fijnere vezel die ook zachter aanvoelt, waardoor die ook voor allerlei andere kleding gebruikt kan worden. Oké, nou, het proces gaat als volgt. We zien hier de, de plant liggen. Deze is een beetje verdroogd, ziet er niet zo mooi uit, maar in ieder geval, dat is de plant. Vervolgens wordt de plant wordt gescheiden in houtdelen en in vezeldelen. Zo, hier zie je wat er gebeurt bij het land zelf. Als hij geoogst is, dan heb je het hout en de vezel door elkaar. Ook bij het land halen ze vervolgens eh, de houtdelen eruit. De houtdelen worden vaak gebruikt als isolatiemateriaal en dergelijke. En dan krijgen wij de vezel. En je kan zien en voelen, al gaat dat niet in de camera, dat je hier niks, niet veel mee kan. Wat wij doen met onze, met onze techniek, wij verfijnen die vezel dusdanig, je kan zien dat dit veel fijner is, en ook wat lichter, zodat je er garens van kan maken. En als je garens hebt, kan je er stoffen van maken, spijkerbroeken, meubelstoffen en dat soort zaken. Zo maak je dus van een onkruid uiteindelijk gewoon mooie textiel. Stax Fibers die is puur voor de hennep. De vezel eh, de hennepvezel zo zacht mogelijk maken. Dat hij het best voor kleding eh, verwerkt kan worden. Dat doet mm -hmm. Fibers. Texperium is eigenlijk een, recycle, een innovatief recyclebedrijf. Die recyclen eh, vooral katoenen, kleding, heel veel spek, maar ook synthetisch materiaal. Mhm. En die proberen daar allerlei geschikte garens van te maken. Uh, Stack Fibers die produceert de vezel, dexperium produceert het garen. En die vermengt dat met de hennepvezel met gerecyclede vezels tot één garen. Maar wat wel heel erg belangrijk is, is in het design, is eh, dat het weer de keten kan sluiten. Dat het direct recyclebaar is. Dus dat het ook gewoon puur om het dat alleen puur het garen gebruikt wordt en verder niks. Want dat staat het recyclen weer in de weg en de biodegradeerbaarheid. Dus eh, geen gebruik van fournituren, geen ritsen, geen knopen, eh, sluitingen op. Mm, ja, daar moeten andere dingetjes voor bedacht worden. Uh, ook beleidingen, dat zal ook niet door riempjes of wat dan ook. Gewoon echt puur alleen het, het gaar wat gebruikt gaat worden. En eh, zelfs de labeltjes en zo, het moet gewoon ook allemaal in dezelfde vezelsoort. Ehm, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Het heeft veel voordelen ten opzichte van eh, eh, synthetische materialen. Ja. En bovendien zijn ze biodegradeerbaar. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat ze gewoon weer opgenomen kunnen worden waar ze vandaan komen. Dus dat ze geen afval achterlaten. Binnen afzienbare tijd, hè, want uiteindelijk eh, is alles biodegradeerbaar, maar synthetische stof die doen na een paar honderd jaar over en, natuurlijke stof die, dat is ja, binnen een paar jaar piek, dus ook daarom. De keuze is gemaakt voor die kledingstukken en er is lang over nagedacht om ze zo te maken. Dus die blijven zo ook in de collectie en eh, ook klanten moeten dat weten, dat het een duurzaam artikel is wat niet in een impuls aankoop eh, gekocht wordt, maar het is iets voor de lange termijn. Ja, en zo wil ik ook met collecties omgaan. Geen, geen collecties in het jaar, maar gewoon, eh, ja, consumenten moeten beseffen dat eh, ook kleding, eh, dat je daar bewust mee om moet gaan. Dat, dat gebruikers toch een, ja, het gevoel hebben dat ze een, een, deel uitmaken van die keten. Dat ze de inspraak hebben of dat ze tonen dat ze, ja, dat ze er wel wat mee hebben. Ja, met het hele product, eh, de oorsprong van de materialen, eh, eh, hoe het gemaakt is, hoe erover nagedacht is, gewoon eigenlijk alles. Waardoor er meer binnen met het kledingstuk ontstaat, waardoor het langer gekoesterd wordt en waardoor we die, die, die tig collecties per jaar niet nodig hebben. Eigenlijk het concept achter Closing the Loop. Ja, ja. Dat dat, daar, dat dat geïmplementeerd wordt helemaal in het product. Ja. In het product.